Bé, què podria dir? <laughs> No voldria alterar-me. Això és, és, és la casa, la casa del pecat, i això hauria de ser la casa de Déu! Senyor, a veure, el cas és que avui he vingut aquí per salvar la Nacional 2, aquesta carretera que van construir perquè tots els ciutadans i ciutadanes, germans i germanes, fills de Déu nostre Senyor, poguessin anar d'una banda a l'altra. Però això ja no és una carretera, no. És, és la casa del pecat, és la luxúria, és l'incontrol, és, és, és, és una barbària, és la prostitució! És... és la difamació! Vull dir que Déu ens accepta tots. Però el pecat no és obra de Déu. El pecat és obra del dimoni. El pecat no pot viure entre nosaltres i per això he vingut avui aquí. Per beneir la Nacional 2. Perquè tot torni a ser com abans. Fills del Pare, fills del Fill i fills de l'Esperit Sant. Amén.